Bakır çalışır da Hiç mi bozulmaz mı solu Küçük ev aletlerinde şimdi Herkes ondan çok mutlu Musullu musullu Çeyizler onunla coştu Musullu musullu Türkiye'm ona kavuştu Musullu küçük ev aletleri Alanda satanda mutlu